Bu qoidalarga amal qilmagan treyderlarning barchasi binar opsionda pullarini 100% yo'qotishadi. Bugun siz binar opsionda depozitingizni qanday to'g'ri boshqarish va qanday uni ko'paytirishni bilib olasiz. Hammaga salom internet, sizlar bilan dadam. money management nima videoning asosiy mavzusiga o'tishdan oldin ikki og'iz bu termin nimaga kerak va bu o'zi nimaligi to'g'risida qisqacha tushuncha berib o'taman money management inglizchadan pul yoki kapital boshqaruvi deb tarjima qilinadi bu treyder amal qilishi kerak bo'lgan asosiy 3 ta qoidaning birinchisi Har bir treyder xohlasa xohlamasa bu qoidalarga amal qiladi. Aks holda depozitini qo'shqo'llab brokerning hisobiga o'tkazib beradi. Agar umumiy qilib treyderlar sonini 100% deb olsak, bor yo'g'i 10% treyderlar binarniy opsionda stabil daromadda bo'lishadi. Qolgan 90% treyderlar afsuski pullarini yo'qotadi. Bu 10% treyderlarning yagona siri qolgan 90% treyderlar qilgan xatoni qilishmagani, ya'ni money management qoidalarini chetlab o'tishmaganidir. Xo'sh, qoida juda oson. har bir sdelkaning maksimal summasi depozitning 5 foizidan oshmasligi shart mani fikrimcha undan kami undan ham yaxshi bo'ldi sizdan talab qilinadigani shu Bu bir qarashda oddiy bo'lib ko'ringan qoidaga amal qilmagan treyderlarning barchasi, xoh u tajribali yoki yangi treyder bo'lishidan qat'iy nazar, binarni opsionlarda ertami kechmi pullarini 100% yo'qotishadi. To'g'ri, siz kutgan natijalarni qo'lga kiritish uchun bu kabi kichkina foizlar bilan ishlash biroz ko'p vaqtni talab qiladi. Lekin siz do'stim shoshilmang. Yangi treyderlar uchun boshida depozitni iloji boricha uzoq saqlab qola olish muhimroq. Qizg'anchiqlik yoki ochko'zlik qilmang. Iloji bo'lsa, demo hisobda 1-2 oy mashq qiling va undan so'ng asta sekin real hisobga o'tib, yuqorida aytilgan gaplarimni esdan chiqarmagan holda sekin asta depozitning 1 yoki 2 foizi bilan ishlang. bu terminlarni hamma o'zicha tushunadi agar chuqurroq qovlaydigan bo'lsak bu terminlar har xil kitoblarda har xil keltirilgan man bu terminlarni soddalashtirgan variantini tajribamdan kelib chiqqan holda sizlarga video davomida tushuntirib boraman misol uchun depozitimiz ming dollar bu holatda siz xavf ostiga qo'yishingiz mumkin bo'lgan maksimal summa besh foizni ya'ni ellik dollarni tashkil qilishi shart tasavvur qiling siz ketma ket uchta muvaffaqiyatsiz sdelka yopdingiz bu holatda biz birinchi sdelkada ming dollarni besh foizni yo'qotsak hisobda to'qqiz yuz 750 dollar. Ikkinchi сделкада 950 dollarni 5 foizini yo'qotsak, hisobda 902 dollar. Uchinchi сделкада 902 dollarni 5 foizini yo'qotsak, hisobda 856 dollar qoladi. Bu holatda har safar biz депозит miqdorining 5 foizini oldik. Natijada 3 daomadsiz сделкадан so'ng zarar 14.4 foizni, ya'ni 144 dollarni tashkil etadi. Keling endi xuddi shu holatni depozitimizni 5 foizi bilan emas, balki 1 foizi bilan ishlaganimizda qanday holat bo'lardi? Bu holatda taxminan depozitning 1 foizini 10 dollar deb oldik. Birinchi сделкада 1000 dollarni 1% yo'qotsak, hisobda 990 dollar, ikkinchi сделкада 990 dollarni 1% yo'qotsak, hisobda 980 dollar, uchinchi сделкада 980 dollarni 1% yo'qotsak, hisobda 970 dollar. Bu holatda har safar depozitimiz miqdorini taxminan 1% oldik. Natijada 3 ta omadsiz сделкадан so'ng zarar 3% ni, ya'ni minus 30 dollarni tashkil etdi. Birinchi holatda 5% bilan 144 dollar, ikkinchi holatda 1% bilan 30 dollar zarar ko'rishimiz mumkin. Ko'rib turganingiz ishingizdagi farq aniq. Pulni boshqarish qanchalik konservativ bo'lsa, xavfni boshqarish shunchalik oson bo'ladi. Va 5% bu hamma muvaffaqiyatli treyderlar tomonidan tan olingan maksimal stavka summasi. Tradingda biz uchun yomon natija nima? Bu albatta depozitni yo'qotish. Biz yuqorida bu holatni oson matematik usulini, ya'ni money managementni oddiy qoidasini qo'llash kerakligini bilamiz. Bu pulni boshqarish deb ataladi. Ammo psixologik ehtimollarni pasaytirish haqida nima deyishimiz mumkin? Xo'sh, bunda bizga risk managementning, ya'ni xatar yoki xavfni boshqarish qoidalari ko'maklashadi. Bu haqida keyingi videoda ma'lumot olasiz. Hammaga rahmat aziz do'stlar. Savollar bo'lsa video ostida kommentariyalarda qoldirishinglar mumkin. Keyingi videoda suhbatlashguncha deb qolaman aziz do'stlar.